hè? Ik duw op de... Hoor dat, boy? Voor die poort. Zoek je uw camera bij? Wat? Hans, hoe, hoeveel knop Wat is dat? Hoe bedoel je hoeveel? Een half uur iedere keer en dan moet ik een nieuw... Wow! Die lens! Wacht aan, ik de sizes van de lenses comparen, hè. Mm. Heel bitches, een namer, please. <laughs> de naam het is Sorry, sorry. Eh. werd ook al naar die gast gestuurd van eh, Pio die zegt. Oh, sorry. Maar dat is echt Hansi Kar aan het liften. Ik krijg het er niet van uit, meid. Benoit, wat was het probleem? Dus uh, we krijgen uh, de moer niet los. ze is zo zocht en ik weet niet <laughs> Zochte? Felix, zei het goed? Zochte? Ik weet niet wat dat zijn zo zacht. Het is denk ik metaalmoeheid. Metaalmoeheid, ja. denk dat ik dat ook heb. Dus nu wachten we hè, dat op, uh, kan echt op Laurent. Nu uh, de Kriekkanaal. de Kriekkanaal. Ah, we moeten dat met een auto doen, hè. het is ver zeker. Hè? Het is echt ver, het is echt extreem. Slam it, slam it boy. Yeah. Hoe gaat dat op? Oh, bij Laurent. Nee, de, eh, de, nou, wel doen. Ah, oké. Okay. <laughs> Nice. Zo dus. Road trip! Road trip! Hey! It's way. Oh joh, zo mate! Oh, ah, oké, hier moet je dus vasthouden. Ja, ja. ja. Right. <laughs> Zullen ik een GoPro <laughs> Ze wachten een GoPro hebben gegeven. Dat is wel action, uh, eh, action packed, man, die video. Oh. Oké, dus dat was het hè. Ja, We zijn er hè. We zijn er. Wow! Real horsepower nou. Wat? Wow! wow! Kan ik eraan komen? Ja. Pony! Pony! made it. Dus wat we nu gaan doen is... Kijk voor wat de red komt, hè Felix? Ja, zo. Ja, als toen ik klein was, ik 12 jaar, ik, ik wacht zo aan de camera. Ik heb nooit gekregen. Nee. Ik heb nooit gekregen. Fuck, dat was zo sad. <laughs> Weet je Dat was zo sad. Story of my life al. Eh, likes voor Felix zijn pijn te verzorgen. One like is one prayer. One, one like is, is one prayer, please. Dus ik heb ontdekt dat bij 600 toeren dat hij echt een rare luid maakt. Dus um, vermoeden het de schild. Ja. En ik kijk naar. <laughs> Dat is een selfie stick. Ik heb dat nodig. Laat <laughs> hem please niet vallen. <laughs> nice. Perfecte rijhoogte, uiteraard. 2 inch lift. 2 inch lift. Lift kids now available. Ja, ja. Thomas. Ja. Ik denk dat ik weet dat dat zou kunnen zijn. Wat er? Doe het nog een keer. Nou, wat is het? I found it! Wat is het? Je mindlemper. Oh. Eh. Als je in een ander steekt, kun je hem toch luider maken of niet? Ja, ja, ja, ja. Niet origineel. Niet origineel, ik steek niet. Felix, Felix. We gaan, we gaan hem losfeest. En hopelijk gaat ze op veel lawaai maken. Tijd, tijd voor je doen. the fuck dit? Het is geen een indoor picknick. Hoe noemen ze dan een indoor picknick? Een indoor picknick. Een brunch? Picknick. What the fuck, een brunch? Wat dat? Een brunch? Indoor picknick. Een indoor picknick. dat is een... Eh, is een brunch, hè? Goed nieuws. Dit is een middendemper. Op zich kost dat niet zoveel geld voor het repareren. Eh, wat kost dat? Het kost 120 ongeveer, ongeveer, origineel. Maar als ze kunnen kijken voor iets anders, voor iets uh, dat een schoner dan wij produceert ofzo, zou dat wel cooler zijn natuurlijk. Hè. Amen. Ja, <laughs> amen. <laughs> you feels me. Preach. Preach. <laughs> Wat maakt het doen? Felix, zo de middenpijp losmaakt van... Ja, thanks. Zo aan de middenpijp losmaakt van de eindtemper. Oké. En nu ga ik hier uh, eh, een toertje doen. Dan ga ik kijken eh, hoe dat klinkt, hè. Super. Dit is kleiner dan net. Ja. Wow, oh, what the fuck? <laughs> en eh, zesde. Gewoon? Ja. Antrim? <laughs> <laughs> Ah. Ja. <laughs> ah, geniaal. Nou, oh, damn. dat is zo... Ja, blub, blub, blub, blub. Ik dacht dat die auto niet bezig kon worden. Godverdomme zeg. <laughs> oh. Die rubber, zie je die rubber met de camera? Om alles daar, om dat makkelijk los te krijgen, spit je daar gewoon weer die 40 op, langs de andere kant ook. En dan kunnen dat hoe mijn tournevis en mijn tang straks zo makkelijk loskrijgen. Het is juist, de nieuwe suspension zit erop. Ja, het is ah, echt nice. niet een oh, Niet origineel laten. Ja, het is altijd muziek. Op, op GTA ook. Dan rij je een nice auto en we ronden tien keer op een dag. Ja. En dat is, dat nooit genoeg. Ja. Een recht zonder demper. Hij het alleen? Ja, ja. En hij je daar het woord Uh, ik heb er eh, wat gefixt. Oei. de rubbers er weer opsteken en klaar. En dan de bootjes pakken. Ah, dat is wel nice met de flash. Ja. Het is dan toch gelukt. Hè? Ja, eindelijk. Door een souvenirtje. Oh, Thanks, Joe. Doe dan. <laughs> ja, einde van de vlog. Hè? Like, comment, subscribe. Doe.